Мы вместе, чтобы построить сильную, единую Россию. Ура! Мы в прошлом году заняли первое место по производству нефти, по добыче нефти, 505 миллионов тонн. Всех обогнали, даже Саудовская Аравия. рыночными, экономически обоснованными. У нас, как я уже говорил, нет никакой цели подорвать экономику наших нефтяных компаний.